2 eh, de abril de 2013, buenas noches. Eh, estamos en una protesta de los interinos de educación en la Consellería de Educación de Valencia. Eh, piensan pasar la noche aquí, no tienen permiso de, la acción de gobierno, pero bueno, de momento el ambiente es tranquilo, no hay problema, un poco de fresco. Y pues vamos a hacer una, una entrevista a un trabajador de educación que pues, nos va a contar un poco los motivos por el cual están aquí protestando. Muy buenas. Hola, ¿qué si quieres presentarte, presentas, si no, pues anónimo. Mm, me llamo Oscar y soy profesor de educación secundaria. Eh, pues estamos aquí en protesta por los recortes en educación pública y sobre todo por el intento de la Consejería de rebaremar la lista del profesorado interino eh, con esta medida lo que quieren es eh, tirar a un montón de gente a la calle, porque de hecho van a empezar a exigir que los interinos tengan que aprobar todo el proceso de oposición para poder estar, no para obtener plaza de funcionario, sino simplemente para poder estar en las bolsas. Esa medida, así de repente, va a significar que mucha gente que lleva muchos años trabajando en educación, haciendo sustituciones, ocupando vacantes o simplemente bajas, eh, se va a quedar sin trabajo o incluso sin, posibilidades de trabajar en el futuro. Entonces, lo que supone esta medida es una precarización aún más de las condiciones de trabajo de los interinos, porque cada año se van a ver obligados a presentarse a la oposición y a aprobarla para poder seguir en, la bolsa, no simplemente para estabilizar su trabajo, sino pues, para seguir en la bolsa. Cada año. Cada año. Entonces, eh, a nosotros nos parece que esa condición es absolutamente injustificable. Eh, pensamos que el sistema de, de sustitución tenga que contemplar tanto el proceso de oposición como la experiencia laboral y los años de experiencia laboral que tiene toda esta gente. Además, no hay que olvidar que, el año, el curso pasado, la Consellería, con el aumento de las ratios eh, de alumnos por profesor, o sea, el número de alumnos de clase, que hay en clase por profesor, y el aumento del horario docente de los profesores, eh, lo que ha hecho es eh, a disminuir las plazas de docentes y ha supuesto una, el despido de, más de 3.000 interinos. ¿eh? Entonces, en, perdona, en, la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana, efectivamente, la comunidad ¿De un total de? De un total de unos 7.000 que están trabajando. casi un 50%. Casi un 50%, sí. Entonces, eh, esa medida, unida a la que ahora se pretende la rebaremación de las bolsas, eh, va a dejar el, el sector de los interinos completamente desvertebrado y eh, con unas condiciones laborales muy precarias. Tenemos que pensar que eh, un profesor interino que es llamado para el principio de curso, si tiene la suerte de ocupar una vacante, eh, tiene que irse al sitio donde le manden sin cobrar ningún tipo de dietas, ni indemnización por desplazamiento, ni por tener que alquilar una nueva vivienda en el sitio donde tenga que trabajar. además, en junio, el 31 de junio se le despide ahí no ha acabado su labor docente, sino que esos tres meses de, vacaciones de verano no se le pagan. Eh, y además tiene que estar a la expectativa de eh, que cada año le pueden llamar a un sitio diferente. ¿Y ese trabajo que había, cómo se cura ahora? Ese trabajo que había eh, ha, ha, sido lo realizan ahora los docentes que estaban ya trabajando porque han aumentado su jornada docente en dos horas semanales. Entonces se ha repartido entre los docentes que, estamos trabajando, que ahora mismo tenemos más carga laboral. Tenemos que, atender a clases más numerosas y además más horas de docencia por semana. Vamos, lo que está pasando en casi todos los sectores, ¿no? Efectivamente. Mayor intensidad de carga de trabajo y reducción de número de trabajadores. Exacto. Y además de reducciones salariales. O sea, un aumento de plusvalor a saco. Efectivamente. Eh, lo que vemos es que se nos está haciendo trabajar eh, por menos dinero, con en peores condiciones y de manera más precaria. Y eso afecta especialmente al profesorado interino, que todavía es el sector más débil, el, más, más, colectivo más precario. Y ante este escenario, los interinos que están organizando, cómo están luchando o cómo están defendiéndose. Eh, los, interinos acaban de hacer eh, hasta la semana pasada una huelga de seis días. Eh, están haciendo concentraciones, ahora mismo ya aquí estamos acampados en, en Consejería de Educación y nuestra propuesta es estar acampados durante toda esta semana para evitar que eh, se firme ese acuerdo de rebaremación de las bolsas o que Consejería lo imponga por decreto. Entonces, eh, pensamos que, y hacemos un llamamiento a la sociedad en general y especialmente a la comunidad educativa, pensamos que esto no es solamente una cuestión nuestra, sino que todo el sector educativo está, afectado, los estudiantes que ven afectada su calidad de la, en la educación, los padres y madres eh, y el profesorado en general, y en general toda la educación, porque la educación pública afecta a, toda la sociedad. Entonces, em, sería una invitación formal a que todas las personas que quisieran pudieran venir a lo largo de esta semana a apoyar esta especie de concentración acampada o no sé cómo llamarlo. Eh, eh, durante la semana aquí a la Consejería de Educación para hacer presión en contra de estas medidas. ¿no? Efectivamente, hacemos un llamamiento a toda la comunidad educativa para que venga aquí a protestar, a reclamar una educación pública de calidad, decir no a los recortes y a unas condiciones de trabajo dignas para todo el profesorado. Vale, perfecto. Pues a ver si. ¿Dónde está.? El, el que quería comentar algo antes de, antes de corte, ¿te animas o qué? Sí. ¿Te saco o no te saco? Sí. ¿Te saco la cara? Bueno, como que tú quieras, ¿eh? Bueno, pues si queréis presentar, sí, eh, te saco. Va. Hola, sóc Agustí Garcia, professor d'ensenyament secundària mm. i d'ensenyament secundari i eh, estem así eh, per les mobilitzacions dels eh, professors del professorat interí a la Comunitat Valenciana o País Valencià, com vulgueu. Mm -hmm. Així el que es tracta és d'acabar amb persones que han generat una sèrie de drets de trienis i per sentència, eh, per dues sentències de sexenis cosa que no reconeixia l'administració i el que volen és acabar amb una sèrie amb la rebaremació eh, eh, via examen el que volen és intentar acabar amb els drets laborals acumulats eh, d'una sèrie de persones que pel mer ser, eh, fet de ser interins eh, es poden votar fora quan vulguin perquè no són personal fix, però compte, això és una trampa volen dividir el col·lectiu amb l'excusa que som un tap, els més majors, eh, eh, de cara a la gent jove. Pel que volen eh, és carregar-se els trienis i sobretot a, a, a persones amb molta experiència laboral i recordem-ho, en, eh, tant en l'exèrcit com en altres activitats, l'experiència important. puntua i molt, i se la volen carregar. Entonces, un, un cas hipotètic. Una persona que estigui molts anys, un sexeni, per exemple... Eh, eh... No cobra sexenis de moment uh -huh. eh, perquè l'administració la, diu que no té diners i no es paga, però se, eh, eh, han eixit dos sentències, eh, així, al País Valencià, que els tribunals obliguen a la, eh, a la consellera a pagar a dues persones. I clar, això és. Sí. I també els trienis que ja estan consolidats. Volen eh, tindre treballadors més barats eh, i eh, d'esta manera es carreguen també gent d'experiència. No és el mateix una persona jove eh, per molt de respecte que, que tinguem cap als joves i la seva preparació, eh, en una aula de primer, segon d'ESO, tercer d'ESO, que una persona amb taules, uh mhm. -huh. que no ha donat mai problemes eh, i que està ahí. I recordem-ho, els interins eh, els han donat sempre els pitjors horaris, els que no volien eh, el personal fix, eh, eh, han causat molts pocs problemes eh, i han estat a disposició de l'administració a, a la destinació que els ha tocat. Mm. Aleshores, eh, no, no entenem això, sí que ho entenem, Eh, el ja. que volen són treballadors barats. Com a les fàbriques. Sempre les ha, fàbriques. Com, sempre hi ha un percentatge de treballadors que són rotatius, que són Ara sense bé, experiència. Poden deixar en la més absoluta de les misèries a moltes famílies hipotecades uh mhm. -huh. eh, amb fills, amb eh, càrregues i responsabilitats familiars. Volen això? No, a més estem parlant del futur de l'educació, que és el que prepara els següents treballadors. O sigui, Exactament. Uh -huh. eh, I es, eh, es poden carregar a persones amb un bagatge eh, de molts anys, amb molta experiència. Uh -huh. I això considerem que és un atemptat contra la qualitat de l'ensenyament al Clar. País Valencià eh, i, a les, eh, i a la resta de l'estat. I com s'estan fent els, acomi els acomiadaments? Eh? Els acomiadaments, com estan ocorrent? Eh, els acomiadaments, eh, resulta que la conselleria, això eh, hi ha un decret eh, uh mhm. -huh. que es va aprovar eh, l'any passat, no l'altre, Eh, de dos años, que nos convocaban en oposición y que se les ratios en, eh, de 30, fins a 35 alumnos en ESO y 42 en bachirach. y eh, va a eh, la carga lectiva de 18 lectives a 20 horas Uh tenemos per corregir y exercicis per corregir en casa i preparar-nos classes. Uh mhm, -huh, càrrega treball. És a dir, una càrrega de treball que no es nota en l'institut, però sí en casa, i això no està reconegut. Uh mhm. -huh. I les hores que fas de més en casa, cas de setmana, vacances, això no està recorregut. Sí, però preguntava pels acomiadaments, per és, eh, la gent que estan anant al càrrec. Sí, eh, molts interins s'han quedat sense feina eh, a causa d'aquests retalls i mm. estan esperant que a, via substitucions obtindré una feina. Aleshores, eh, eh molta gent s'ha quedat sense, sense treball i el, el que volen fer és retall sobre el retall. -huh. Mm-hmm. El que volen és ara una rebaremació eh, via oposició sense eh, tenir menys temps per a preparar-nos. Molt bé. I com és la lluita? Què creus que fa falta? La lluita que fa falta és que la conselleria siga coherent amb els compromisos que va assumir en la venda de 2010 eh, signada amb, amb tots els sindicats, donar estabilitat als interins fins al curs 2014-2015 i després eh, seure a taula eh, i veure com està la situació, però no via decretats o via eh, eh, pactar amb un sindicat sí i altres no, eh, aquest acomiadament, perquè han agafat l'esgrau més dèbil. Agarrar una sèrie d'interins, poquets, eh, i carregar-se'ls. Carregar no tindran, mm, si no aproven oposicions, i no és aprovar una posició per tindre una plaça, no, sinó perquè te rebaremen, que te poden votar, hmm. eh? malgrat tingues experiència o no. I, compte, jo estic ja dubtant, eh? i molt, eh? de la seriositat dels tribunals, perquè ja se sap el que passa, i qui aprova i qui no. Moltes vegades eh, els tribunals no són, no són molt eh, imparcials eh, i pot ser un colader. Clar pues anem a veure com se desenvolupa això. Sí. Ja va dit el company que és una setmana de lluita que s'estarà sí, fent pressió a la Conselleria d'Educació. Sí, sí, sobretot I, perquè... I a veure si la gent s'apropa, sí. Sí, perquè eh, sobretot eh, el que eh, s'hauria eh, d'intentar és no enganyar el, personal perquè no perquè es carreguen els interins més antics van a treballar els més nous, això és mentida. Uh -huh. eh? Compte perquè a, així ja, amb els retalls de la conselleria i si fan posen 21 hores com en Madrid, ja s'han acabat els interins, fins i mm. tot mm. al País Valencià. Clar. Eh? I, se sobrecarrega el que està fixe. ja està. Mm. I eh, se sobrecarrega el que està fixe i els interins sobren. Clar, ja ho va dir el senyor Rajoy, menys interins, molt bé, però els interins eh, han, eh, han fet un, un paper eh, eh, històric que no els han tocat mai, han estat a disposició de l'administració per al que han volgut i ara s'estira. Això és el clean, la política del clean, sí. de usar i tirar. Sí. Aleshores, compte, si l'experiència es necessita per a l'exèrcit, per a ascendir i per a altres professions, per què ara rebutja? en una sèrie de persones que tenen un bagatge 15-20 anys treballant. Volen carregar-se aquesta experiència? És molt dur. Sí. Però és un acte d'irresponsabilitat política per part de la senyora consellera des del meu punt de vista i de, del, des del punt de vista eh, dels interins. Jo crec que aquesta senyora no està ben assessorada i que es carrega una qüestió fonamental, l'experiència. Uh mhm. -huh. I que si volen que treballe més gent, eh, que no facen ni els retalls en educació. Bueno, ja saps que només és l'experiència, s'estan carregant la sanitat, l'educació, l'educació, etc. Tots els servis, servis vostè, públics... Si vostè vol una bona qualitat d'ensenyament, pose com en altres països 15-20 alumnes per classe i no 35 o 42, uh -huh. eh? com en ESO o com eh, en batxillerat. Uh mhm. -huh. Aleshores, sí, no? lleven de altres, de altres eh, partides e invertisquen en educació. En futur. En futur. Exactament. Doncs res, per s'ha de tallar ja perquè ja és molt de temps i res, que així estan, la porta està tancada, la policia està eh, vigilant, els furgons, la 3135 i l'altra no, no, no me'n recorde. El que veu al, al fons és l'antiga C, l'antiu hospital que està també des, eh, sense aprofitar, eh, està buit. Eh, I una, una, en queden 30 segons. Sí, eh, i, i un moment, Eh, el señor Fabra ya va a decir que eh, el señor Alberto Fabra, eh, eh honorable presidente de la Generalitat Valenciana, dijo que lo que querían era vender locales públicos para hacer frente al déficit generado. Sí, a sus negocios. Ojo, <laughs> ¿con, ¿a qué precios? Eso es del pueblo valenciano. para que haga hagan negocio él y sus amigos Cuidado. Bueno, pues esto es todo para Spanish Revolution y todos los que quieran saber lo que está pasando aquí en Valencia. Van a empezar una asamblea, los interinos. Voy a cortar ya. Saludos y adelante. Siempre adelante.